Pokok ni pekat tau. Tapi, hmm. Tapi ni tak adalah kuat rasa essence. Macam yang susu. Hmm. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni aku nak minum air susu pisang. Okay, depan aku ni ada 5 brand yang berbeza lah. Bingray, Good Day, Dash Lady, Poka, Farm Fresh. Ada lagi lah jenis-jenis susu pisang yang ada kat pasaran tapi aku tak adalah beli semua. So, depan ni ada 5 yang terbaru kita ada Farm Fresh punya susu pisang. Okay. So far aku dah pernah rasa dah, dah banyak-banyak susu pisang Semuanya tak boleh challenge yang Korea punya susu pisang Itu yang bingrei ni memang sedap gila weh Okay so kali ni aku nak rasa lah Farm Fresh ni macam mana ya Hari tu Dash Lady ni pun memang ramai gila orang suka kan eh. Memang jadi fenomena Sampai sekarang dah tak ada dah aku rasa tak keluar dah kot Tak tahulah Ah, Okay now yang terbaru Farm Fresh aku nak tengok lah macam mana Tanpa buang masa, jomlah kita minum. Kalau korang nak, aku akan letak link dekat bawah ni. Dekat description. Korang boleh beli. Okay, jomlah. Dah cukup 5 cup. Marilah kita buka satu per satu. Okay. You guys boleh tengok nanti perbezaan dia. Kuat pula orang ngaji. Okay, marilah kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Aku akan mulakan yang paling sedap sekali. Susu Bingri. Nampak. Aku tak tuang semua lah. Eh. Nampak kan korang nampak kan perbezaan warna dia mana yang pekat gila tu. Aku rasa yang ni, kedua yang ni. Lepas tu baru dah yang ni dengan ni ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. sedap Terasa seperti berada di Korea Okay, seterusnya aku akan minum Good Day Nampak? Bismillahirrahmanirrahim Ni pekat sikit lah good day ni Rasa pisang tak kuat sangat Next one Dash lady Yang viral hari tu Okay bismillahirrahmanirrahim Ni pun lebih kurang je dengan good day tapi dapat rasa sikit pisang. Pokan. Pokan ni pekat tau. Tapi, hmm. Sini. Bismillah. Rasa pisang ni kuat. Cuma dia macam rasa pisang dah masak tau tak? so tak manis sangat so yang paling sedap masih Okay, yang ni nanti-nantikan ni tak nampak, warna dia tak kuning sangat tau yang farm fresh punya uh, warna dia macam putih juga macam ni nampak bismillahirrahmanirrahim weh rasa dia lain sikit baby nak baby tengok apa nak nak nak Duduk, duduk, duduk. Lain rasa dia dari kucing aku ni. Rasa susu dia macam kuat sikit kan ni. Tapi pisang ni aku rasa macam lebih kurang rasa poka ni. Tapi dia kurang sikit rasanya daripada poka ni. So aku dah pening lah nak pilih ni. Eh, serius tu, pisang ni macam lebih kurang ni. Tapi ni tak adalah kuat rasa essence Macam yang susu Hmm Huh Nampak susah nak habiskan ni Dah last last ke aku sebab tambah ais Okay aku letak tepi dulu Dah settle ni letak tepi Aku rasa ini tetap nombor satu Oh susu pisang Meiji aku tak beli Yang Thailand tu Aku rasa kan Dua ni lebih kurang tau Yang ni pun dua ni lebih kurang Okay Rasa dia boleh Okay Okay okay je Tak adalah terlalu sedap Dan tak adalah terlalu Tak sedap Tapi tak adalah kuat rasa essence pisang tu Ni memang cara rasa pisang dah masak ni Ni pun sama Lebih kurang Tapi ni lebih macam rasa susu Berbanding yang ni Ni macam kuat sang, sikit lah Tapi semuanya tak manis lah Semua tak manis So just nice lah rasanya semua Okay not bad Susu pisang Farm fresh ni Boleh challenge Susu pisang Dash lady Dan juga Good day ni Okay poka ni hmm, Aku tak suka sangat lah Entahlah Aku pun susah nak pilih Tapi Macam mana pun <laughs> Juaranya tetap tetaplah bingri Harga pun mahal kan ha, Tapi untuk luaran Malaysia memang sedap lah Farm fresh tu boleh lah Sedap Sedap lah juga hmm. Sebab dia lain tau Yang ni tak sama tau Dengan macam dash Lady yang good day yang kau minum ni Macam hmm, Macam rasa pisang lah Pisang sebenar tu ada lah Rasa pisang sebenar Macam yang poka ni hmm, Tak tahulah aku nak explain Korang minum lah sendiri Okay Kalau nak beli Okay itu je video aku untuk kali ni Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih pada yang sudah sedi subscribe. Dan pun see you guys di next video. Bye-bye.